Це угрупування Ukrainian Alcohol. Я Толік. А я Антон. І сьогодні ранок 18 дня. 7.30, а ми вже порушили декілька законів Республіки Італія. Ну ось ще одна італійська машинка. Будемо сподіватися, наліпше, що остання італійська машина. Тепер дуже добре видно гору і гори. От Толік не хотів їхати, казав, що почекаємо француза, нашого далековійника, що ще стоїть спить. Я просто думаю, що коли знаєш, є такий якийсь райд, типу який може бути, то це дуже розслабляє. Ти такий сидиш, думаєш, а чи їхати, ну, чи так. не їхати. Я думаю, якщо їдемо, то добре. Ось. Е... Дядечко довозить нас майже за кордону і їде собі вниз в гори. <clears throat> Я навіть втрачаю голос в горах. Прикольно, автострада називається Автострада Олімпійських ігор в Турині. Турину. Туринія. Угу. Ну, Тут бачите точку оплати проїзду на автостраді, як на всіх е, автострадах, тобто широких автобанах в Італії. Бачиш, Толік, тут насправді є пішохідний перехід. Ну не, не на всіх. Ну не на всіх, як. Та, на цій от, мабуть, можна нормально ходити. Ну, а, не та, а, а не так, як ми <laughs> бігаємо, щоб тільки не задавило. Отака машина спинилась. Із каяком. рюкзачки наші ціленькі. Ага. Вот, трюк. Да, француз. Ага. Tutto super. Buon viaggio. Buon viaggio. Viaggio e per... Ciao. Ciao. Так. Гарно, кілометрів 25 до тунелю. І ми вже не в Турині. Зараз будемо робити огляд італійської їжі. Я дуже захотів купити цю штуку, тому що ми з Толіком дуже голодні. Тут написано, що це типічний італійський продукт. Коштував мені 4,90. Е, принаймні там є яйця, там є щось на кшталт молока. Коротше, це я думаю як Пасха, так? Це як у нас на Пасху роблять. Коротше, тут Толік каже, що це не Пасха, а куліч. Це типічний італьянець. Просто не посипано нічим таким кольоровим і красивим. Ну, всередині, ну, покажи, ідея- покажи середину. Ну, щось таке. Ідея Пасхи ж в тому, що вона зроблена з творогу. тут. pas permanent. No. Yeah, yeah, yeah, yeah. okay. Oh. Olha là. Oh, juste là, ah, oui, oui. Ok. Ok. Donc vous pouvez nous déposer à Briançon, près de Briançon. Ok. à, après Grenoble. Ouais. Ja. En nous, nous refaisons de stop jusqu'à Grenoble. Je, une là, une là, ça va Oui, ça va ça très va. bien. Ça va super. Oui, à vous quand vous êtes. Là-haut. Брянцом. Але ми там забрались реально, я тобі кажу. Потім ця маленька дорога через гори, як в Боснії буде. Це не було. Ну так. Да. Переходити тунель виявилася справа складніша, ніж я думав. Було в сторону? Так. Ну тоді нам, мабуть, теж повезло. Я вже навіть почав задумуватися, як ми будемо проходити Франція, Англія. Коротше, Починати наші звіти з тих слів, що ми з Толіком на черговій заправці застряли надовго, вже я думаю, можна перестатися і так очевидно. Але. Е, так, е, для того, щоб перетнути кордон Франції і Італії, ми нарешті вирішили їхати чим завгодно, і ми поїхали не через тунель до Фрежюс, який 13-кілометровий під дуже великою грою. а ми поїхали маленькими такими дорогами, вуличками, де навіть не буде зрозуміло, коли італійські села зміняться французькими селами. Ось так що та прикордонна точка, казав Толік, найважча. Вона тепер буде перетнута. Та ну а на заправці ми були настільки довго, що фотоапарат я зарядив повністю і е, гори, на яких проводяться чемпіонат світу з лижного спорту, ми проїхали. Е, а по дорозі ще е, дорогу завалило землею. І тому там просто стояли такі італійці і лопатами цю землю відкидали. Чекай, так ми вже скоро виходимо? Так, ми в тому місці, в котрому ми виходимо. Mm. Ось зараз тільки подивимося, де яка-небудь траса, яка нам потрібна. Але голодний? Ну, Пахне настільки, що я просто хочу дізнатися, як мінімум можу схаватися. це. <laughs> Ти відчуваєш цей запах класний, який розвиває? Ну ось це он. Що там? Що там? Я впевнений, що ті, хто трохи цікавляться Францією, дивились такий фільм е, Bienvenue або бобро прожалувати в російському прокаті. От, коротше, ми з Толіком вийшли з цього каравану, який нас увіз у Францію, зайшли за перший кут. І тут стояла ось ця от фрітюрниця, як штітфріт. І ось той чувачок, що сидить з фантою, він, по-моєму, сам дуже добре так схожий до такого кшті. Та й взагалі люди повсюди. Ну і Толік теж. Тече в спину. And So today you stay in Grenoble? No, На, we, You we, uh, just in the in the middle of the road. to make Just- auto stop. Uh, ne- near to near to Rouen. Okay. And uh, yeah, then we finally found that uh, a couple girls who were going to they were going to Mont Genèvre and they just dropped us here. Mm -hmm. And we said, why not? Yes, we're gonna see such a cool part of France. Yeah. Because mm -hmm. always the small roads, they are yeah, really. They, yes, they, it's beautiful. They are my favorite. The Alps. Yeah. And, uh, Absolutely. Yeah. It's very good. І тут позаду нас ви бачите ту небезпеку, до якої вас може призвести автостоп по маленьких дорогах. Це величезна краса. Так, це... Котра просто оточує нас, це свіже повітря. Це втрата швидкості, але натомість це те, що ви бачите, відчуваєте, і те, що ми навіть не можемо століком вам показати на цьому відео, наскільки це захоплює. А, Тут дійсно а, дуже важко, як і в Вишеграді, вибирати той напрям, котрий, котрий просто направити камеру, щоб захопити нехай маленький шматочок цієї природи, тому що довкола дуже красиво, якось не знаю. Як... Я, я знаю, я знаю. Магніфік. <laughs> Так, що, так. Я думаю, це принаймні виправдовує те, що ми з Толіком ще не в Парижі, хоча мусили там бути вчора ввечері. Ну, ось, ну, було але бажано, щоб це, Але це автостоп по маленьких дорогах, ну і може це, ось цим він якось трохи пояснюється. Après la Pologne, c'est quel pays euh, Entre la Pologne et е, la Russie <laughs> L'Ukraine. <laughs> Ну, е, Alors euh, oui, nous sommes des euh, étudiants de l'Ukraine à Kiev. Euh, nous, sommes, nous faisons ce voyage. C'est comme un projet voyage pour charité. tout, autostop. et nous allons de l'Ukraine vers l'Angleterre, à l'Angleterre, mais euh, nous avons passé l'Italie aussi. Oui. Donc, euh, et aujourd'hui c'est le dé- euh, c'est le jour- journée, c'est le jour 18e. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Marseille, à gauche. Paris, à droite. Добрий день. Е, Ми зараз у Франції. А, Автостоп тут і- іде насправді досить таки швидко. І я маю всі підстави і надії думати, що сьогодні ввечері ми вже будемо в Парижі. Ми поїхали не найсамим коротшим шляхом, а по малим дорозям а, відхилилися. Автостоп тут працює дуже непогано, але без вектора. Так. От Вільфран Шуліваний селі. Ага. C'est les plus petits, mais sur l'autoroute. Voilà. Et en fait, il demandait à cet endroit le péage de Villefranche ou le péage de Limonest. Euh, qui permet en fait directement, euh, voilà, juste parce que les gens vont avoir plus de chance à monter là-haut, parce qu'ils tous vont pas vers Paris, ils vont tous vers la direction de Paris. donc notre direction maintenant c'est à droite. Le pont, voilà, vers la droite. Euh, après le pont, donc vous, vous mettez sur le pont. Sur le pont, voilà, euh, sur le avant pont. Avant De... Uh-huh. Comme ça, si les gens s'arrêtent, ils pourront, ils pourront vous voir. Uh-huh. Et voilà. et après, si tu regardes un uh-huh. bah là, là tu vois pas Et la plupart des personnes tournent euh, là. Et 15 kilos. Euh, non, moi je dis pas. pas- Давай, Толік, це увійде в історію. Ну, коротше, да, ну, так. Зараз я зумну. Ага. Банапті. Ну, це можна, в принципі, якщо і хліб, то можна мочувати. Ага. Ось так. Вкуснявка. Агавка. Фігня, Толік, нам ніхто грошей не дасть. У нас обличчя скучно. А как мне их держать? Тут текст по-дебильному написан. Где про скорые помощи? Вот ты почему сказал и начал вякать? Чмякать. Довкола дуже красива природа. Вона якась неповторна, і ти хочеш залишитись всюди на трошечки. І ну, це відчуття його не передати словами. Але тут зимне свіже повітря, зелена трава, і я просто відчуваю себе в раю. Франція.